thank you bon toute puissance. used. laisse-moi te porter. si tu t'abandonnes à moi. Je ferai l'impossible. Abandonne-toi dans mes bras. Reconnais ma toute puissance et adore-moi si tu t'abandonnes à moi. Je ferai t'attend. encore une fois Te décharger sur moi. Je t'attends. Laisse-moi te montrer encore une fois la puissance de mon nom dans ta vie. Laisse-moi te porter.